Saluton esperantistoe! En citiu filmeto mi volas montri al vi kiel rabi bankoin, perfidi viain amicoin, steli ilian monon, kai esti ricega! Juppi! Bone, anto vol vivo cos la polizon, mi deves clarigi che temes pri ludo. La ludo nomigas Snitch. Snitch estas angla vorto kiu signifas perfidulo aŭ perfidi. Do la ludo estas rapida kartludo kiu temas pri duono kunlaboro kaj blufado. Se vi spektis mian lastan filmeton pri la ludo Q, vi rimarkos, ke ĝi estas en simile kategorio de ludo. Kiel vi povas vidi sur la skatolo, la ludo daŭras nur dudek minutojn kaj estas ludebla kun inter tri kaj kvin ludantoj. En la skatolo estas moneroj kaj kartaro. Sur la cartoi estes diversae roloi. La argentae moneroi valoras unu, cae la ora valoras quin. Do, en la ludo, vi ciui estes grupaccio de crimuloi, cui deves cun labori por rabi hoc bancoin. Tamen, la cun laboro estes nor parta, char crimuloi, compreneble, ne estes fideblae, cae iam, dum la ludo, vi ciui deves perfidi viae nemicoin por gaini plida mono ol ili. Por ludi la ludon, oni unue deves rigardi en la cartaro cae elpreni ciun perfidulon. Poste, oni mixas la cartoin cae donas sep cartoin el ciu ludanto. Secve, oni donas po tri perfiduloi al ciu. Tiel, ciu havas manon cun dec cartoi, tri el ciui estas perfiduloi. Donu el ciu ludanto ancao tri moneroin. La ludo ocasas per hoc roundoi. En tiu raundo la grupacho provos rabi bancon. Unu ludanto estos la rabestro por tiu raundo. En la sekva raundo la persono cerea mal dextro idios la rabestro kai tiel plu. La tasko de la rabestro estes decidi la malfacilezon de la rabado en tiu raundo. Por fari tion, reelectas numeron inter du, cae la nombro de ludantoi en la ludo. Do, en tiu exemplu ludo, estas kvar ludantoj do repovas elekti du tri aŭ kvar tiam li prenas tiun kvanton da kartoj el la kartaro kaj montras ilin al ĉiuj tiuj kartoj reprezentas la kontrakton kaj por sukcesi la rabadon oni devas dungi tiujn rolojn do en tiu ekzemplo ni havas la ŝlosiston la muskolulon kaj la gvatiston Ciu ludanto povas electi nur unu carton el sia mano por eldoni al la skipo. Do necessas discuti cae cunlabori por povi havi la besonatain roloin. Ciam oni estas preta, oni metas sian carton visag cacitan sur la tablon. Ciam ciu estos farinta sian electon, oni malcacias la carton samtempe. Se vi successas havi ciun rolon, iupi, la rabado successas, cae ciu ricevas la saman quanton de moneroi ciel la nivelo de la malfacilezzo. Do ci foie, ciu ricevas tri moneroin, char estis tri cartoi en la contracto. Ec citiu ludanto, ciu ne electis besonatan rolon, ricevas monon, char realmeno ne malhelpis la rabadon. Sekve, oni jetas la cartoin cae comensas novan roundon. Ci foie, ciu havas unu malplian carton, do la rabado estas iomete pli malfacile por successi. Do, la interesa parto de la ludo estas la perfiduloe. Anstato ludi helpan carton dum la discuta fazo, vi reitas electi ludi la perfidulon. Se vi faras tion, ca la rabado mal successas pro via mal helpo, anstato gaini monon, tiu ludanto, kiu ne electis la perfidulon, perdas unu maneron – La perdita e moneroi estes dividita egale inter tivi qui vi electis la perfidulon. Do en citio caso, nur citio homo electis la perfidulon, do ristellas ciui in tri monero in della alia iudantoi. Ao, en citio exemplu, tri homoi perfidis, cae la unu monero de la honesta ludanto deves esti dividita inter la perfiduloi. Por ebligi dividi gin, oni povas aldoni moneroin al la banco porque la quanto estu egala. Exemple, citie, tie, la perfidulo gainas po unu monero. Se iu perfidas, cae tamen estas suffice da honestoi homoi por successigi la rabadon, la perfidulo gainas nenion, cae la honestuloi gainas monon ciel antaue. Do, pro tio che estas ok roundoi, cae homoi havas nur sep honestain cartoin, ciu devos iam perfidi. La malfacila parto de la ludo estas electi la justan momenton por fari tion. Bona strategio estas provi gaini la fidon de la aliaj ludantoi en antaŭaj raŭndoj kaj perfidi ilin ĝuste kiam ili plei bezonas vin. Se vi sukcesas esti la nura homo kiu perfidis, ne necesos dividi la stelitan monon cae vei rapida ricicios. Por fari tion, vi devas esti konvinka mensoganto. Oni anca povas attenti la carto in de antauai roundoi cae provi diveni ciam homoi versaina ne povas havi la carton cium ili pretendas. Se shainas che iu alia perfidos, estas pli bone aligi al la perfidado por ne perdi monon. Attentu anca che se la rabestro electas la plei malfacile nivelon por la rabado, ciu ludanto devos esti honesta porca la rabado successu. Circa la fino della ludo, tiu estas ega malprobabla, do tiam estas bono momento por perfidi. Do post la ok randoe, compreneble, tiu kiu havas la plei multon da mono gainas la partion. Ocase de egalezzo, tiu kiu ankoro havas la plei multon da perfiduloi gainos. Por fini la filmeton, mi volas anca rimarcigi che estas roboto por provi ludi la ludon interrete ce Telegram. Telegram. Estas instruccioi kiel ludigin en la prescribo. Dankon pro via spectado. Tschüss!